Не знімай, будь ласка. Почекай, зараз зараз підійде, все буде нормально. Та просто хотів дівчину знайти, що там зробилося. А вони не поняли, вони вирішили, що ну коротше вони не роблять ключких вчинків. Тобто не слухають людяності не люди себе ведуть. Ви при тому, коли хто саме вас бив? Поліція. Міліція. Ті хлопці, що зачищали Майдан, вони ж не слухають нічого, що їм кажуть. Ви при цьому чинили опір? Та який опір, я казав хлопці, я по справі, я ж один із многих. Ніхто. Ви знаєте, вони налетіли з всіх сторін в касках, друзі наші, і пішли на нас отак стіною, зачищаючи. Підняли на сходи і почали всіх бити, всіх підряд і витягувати. Мене, наприклад, теж витягували, так відірвали і витягували. Спочатку по руці, потім. Е, ми відстоювали своє право, своє право, право своєї країни. Ми нічого не хотіли. Ми ми просто стояли, просто стояли, просто стояли на майдані, так і вистояли своє право. До нас е, застосу, застосували силу, силу застосували. Міліція, Беркут. Почали нас е, бити, катувати до швидкої. Веркут до швидкої не пускає. Я не піду. Веркут до швидкої не пускає. Каже, викликай 103, Я туди боюсь, не можна. я боюсь навіть до швидкої звертатися. Чому? Тому я зараз верну до швидкої, мене завезуть до швидкої, а потім мене десь завезуть ще далі, що мене взагалі зовсім хто ніхто не знайде. Люди не сопротивлялися, всі зібралися під стелою. Беркут прийшов з дубінками, почали людей витягувати з натовпу під ноги кидати собі, і всіх відтісняти. Жінки падали на землю. Люди співали гімн України. Падали на землю, підминали, міліція підминала під ноги людей і йшла далі по людях. Е, чотири машини травмованих, швидкі відвезли зараз. Зразу отако побиті, розбиті. Так, а ті, хто були на східцях, там яких розбирали, що спіли вони проскочити, то невідомо де вони ділися. Спали люди біля діжки. Так, люди спали біля діжки. Хто спав біля діжок, тих теж не сюди до, до швидких вони не дійшли. Де вони ділись, невідомо. Чинили ви при цьому опір? Люди ніхто не чинив. За- Абсолютно. Ніхто Всі просто стояли під Спали і стелою просто під стелею стояли. Потягли в руки і взагалі невідомо де. Пропустите, пожалуйста. Покажіть, покажіть, що. Покажіть, що робить. Браво.